हमारा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से मदरा पान की दुकान की बात कही है खोलने की और शायद वो एक अप्रैल से उसको चालू कर रहे हैं इसको लेकर के आपसे प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी इसका जवाब आप देंगे देखिए सबसे पहली बात मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से हम बड़े आश्चर्यचकित हैं मध्य प्रदेश भारत का श्रेष्ठतम प्रदेश रहा है और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत बड़ी प्रौढ़ रही है लेकिन विगत दिनों के सरकार के कुछ फैसलों से हमें ऐसा लग रहा है कि इस सांस्कृतिक विरासत को अब सुरक्षित रखना बहुत कठिन हो रहा है ये निर्णय बहुत गलत है आखिर इसकी आवश्यकता क्या है सरकार ऐसा करके क्या चाहती है महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खुलवाने का औचित्य क्या है क्या शराब पीने के लिए स्त्री पुरुष सबको अलग अलग होना चाहिए एक तरफ तो सरकार सब जगह सशिक्षा की हिमायती होती है सब जगह स्त्री पुरुषों को समानता रखने की बात करती है फिर शराब की अलग से दुकान खोलने का क्या उचित है ये एक प्रकार की कुचाल है शराब की अतिरिक्त दुकानों को खुलवाने की ताकि इसके माध्यम से अतिरिक्त दुकान खोले जा सके और लोग मोटी कमाई कर सके ये बिल्कुल गलत है ये मध्य प्रदेश है सारे देश की जनता को प्रदेश की जनता को चाहिए कि इसका पुरजोर प्रतिरोध करे और मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश रहने दे मध्य प्रदेश ना बनाए ये मध्य प्रदेश है इसे मध्य प्रदेश बनाने की कुचाल की जा रही है इसका सभी को विरोध करना चाहिए सरकार के मुखिया से भी जाकर के इस बात की बात करनी चाहिए कि आखिर ऐसे फैसले की जरूरत क्या है क्या ये उचित कि, किसी अर्थ में नहीं है इससे मद्यपान को और बढ़ावा मिलेगा सरकार ये चाहती है कि सब स्त्री पुरुष खूब शराबी बने आखिर इसका परिणाम क्या होगा कहाँ तो कुछ प्रदेशों में मद्यपान पर प्रतिबंध लगाया गया और कहाँ यहाँ अलग से महिलाओं के लिए मध्य मध्य की दुकान खोली जा रही है शराब की दुकान खोली जा रही है सीख लेना गुजरात से लीजिए बिहार से लीजिए बिहार सरकार ने पूरी तरह से मद्यपान पर प्रतिबंध किया हमें तो उस फैसले की प्रतीक्षा थी कि यहाँ की संवेदनशील सरकार मद्यपान पर प्रतिबंध लगाए लेकिन ये तो उल्टा काम कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इसे जन जन तक फैलाए और इसका पूरा पूरी ताकत से विरोध करे ताकि इस फैसले को तुरंत अमल में आने से रोका जा सके